francophone autour d'intervenants experts que je vais vous présenter. Monsieur Jean-Louis Billon, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et président de CIFCA, premier groupe et premier employeur privé ivoirien. Monsieur Donald Kaberuka, septième président de la BAD depuis 2005, réélu en 2010, était auparavant ministre de l'économie et des finances du Rwanda de 1997 à 2005 banquier de profession. Monsieur Macky Sall, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal et probable futur candidat à l'élection présidentielle de 2012. Et enfin, Monsieur Thierry Tano, actuellement vice-président, patron de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine et Caraïbes et de l'Europe de l'Ouest à l'International Finance Corp, SFI en français, puisque nous sommes sur la session francophone. Bras d'investissement de la Banque mondiale dans le secteur privé. Ivoirien, qui a fait Harvard, où il aurait pu croiser Barack Obama s'il avait daigné redoubler une année. <laughs> voilà, nous allons nous intéresser évidemment euh, aux changements économiques et aux priorités politiques qui doivent concerner l'Afrique francophone, qui est elle-même concernée au premier chef par les bouleversements auxquels nous assistons, au Maghreb d'une part, en Afrique subsaharienne d'autre part. L'actualité ivoirienne est là pour nous le rappeler. Nous avons d'ailleurs deux intervenants ivoiriens, même s'il évidemment pas question de s'apesantir pendant tout le débat sur ces actualités-là. Mais voilà, c'est quand même une, euh, comment dirais-je, un point de départ intéressant cette année 2011, source de changement dans beaucoup de pays dont il va falloir tenir compte. Et avec en trame de fond de ce débat, évidemment, ce constat que nous regrettons tous, pourquoi l'Afrique francophone accuse-t-elle un retard certain par rapport à l'Afrique anglophone, voire lusophone, euh, dans bien des domaines On va parler beaucoup économie, puisque nous allons essayer de dégager des priorités euh, en termes de gouvernance, en termes d'environnement des affaires, mais aussi et peut-être surtout d'opportunités de développement régional. On va également s'intéresser, j'imagine, en tout cas à travers nos intervenants, à des secteurs clés qui sont souvent euh, la source de beaucoup de choses, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'environnement des affaires, et peut-être aussi euh, une des clés de tout, c'est l'éducation et la formation. Je vais donc vous demander à chacun d'être euh, concret dans vos... à la fois dans le constat dont nous avons parlé, c'est-à-dire ce retard qu'accuse l'Afrique francophone, mais aussi dans les pistes de réflexion qui peuvent euh, remédier à ce constat d'échec, en tout cas à ce recul, et permettre de dégager un avenir euh, serein pour cette région d'Afrique. Je vais donner la parole à Monsieur Billon, et puis nous allons euh, respecter, je pense, le, plan de table, si je puis dire. Monsieur Billon. Oui, merci. Bon, est-ce que l'Afrique francophone a un retard certain je dirais, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en retard par rapport au reste de l'Afrique, mais si on remonte dans l'histoire, entre 60 et, 85, de nombreux pays d'Afrique francophone étaient euh, plus stables et plus en avance. Je prends l'exemple du mien. Euh, la Côte d'Ivoire était donnée en exemple jusqu'en 85, donc euh, on peut pas parler, on parlait pas de retard de l'Afrique francophone à ce moment-là. si retard il y a eu après, c'est simplement parce que l'instabilité politique s'est installée et euh, la faute à une trop longue longévité au pouvoir. Euh, et je dirais que les pays euh, d'Afrique anglophone avaient fait leur apprentissage de la démocratie peut-être plus tôt que nous. et nous, nous sommes en train de faire une crise d'adolescence beaucoup plus tardive. Alors, avec les conséquences que cela peut, avoir. Mais il faut remonter essentiellement à l'environnement politique. Lorsque l'environnement politique vous je pense que ma réponse va vous surprendre. Euh, nous, à la BAD, on n'aime pas beaucoup diviser l'Afrique euh, en termes de tradition linguistique. Parce que l'Afrique est ce qu'il est, il a des pays qui ont été colonisés par la France, euh, la Belgique, le Portugal et la Grande-Bretagne. Et c'est comme le Libéria et l'Éthiopie qui n'ont jamais été colonisés. francophonie euh, l'instabilité politique, mais aussi des pays non francophones. Ça, il faut le dire. Bon, je vois aussi chez nous, surtout au niveau de l'UMOA, l'UMOA, une intégration qui a été très poussée, on travaille avec eux. Et même la crise en Côte d'Ivoire, je pense que s'il y a eu cet amortissement de, choc, c'est grâce à cet espace euh, économique. Au niveau de la CEMAC, je vois que le ministre est là. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire au niveau de l'intégration dans cet espace c'est comme un pays dans le Maghreb euh, francophone. Et, mais au niveau de lui et moi, franchement, euh, des progrès énormes ont été faits. Mais aussi au niveau de ce qu'on appelle l'OADA, l'harmonisation des droits des affaires, ce qui est un exemple euh, pour des pays autres que francophones. Mais j'insiste franchement de ne pas se pesantir trop sur la tradition linguistique. C'est peut-être parce que je suis un Rwandais, donc dans un pays qui <laughs> qui est bilingue. Euh, et nous assumons cet euh, bilinguisme. Et je crois que je rêve un jour où tous les Africains pourront être bilingues, euh, ou trilingues, pourquoi pas. Et je pense que ce sera bien pour nos enfants, nos grands-enfants. il y a eu plusieurs tentatives euh, d'intégration de, nos États et de nos économies, ce qui a donné des résultats de ce point de vue assez intéressants sur la gouvernance au moins communautaire avec euh, l'Union économique monétaire ouest-africaine, mais aussi avec la CDAO au plan politique euh, dans l'Afrique de l'Ouest et au niveau de la CEMAC en Afrique centrale. Malgré ces efforts, on a constaté que du point de vue du développement de l'investissement étranger, il y avait quand même euh, assez de faiblesses. Et si l'on essaie d'examiner les raisons de ce ralentissement dans l'investissement privé, c'est que quelque part la gouvernance politique a joué un rôle déterminant, euh, notamment sous son corollaire de climat des affaires, de l'environnement des affaires. Et une longévité trop forte au plan politique euh, a entraîné des pratiques qui ont été dénoncées de corruption, qui n'ont pas été souvent des facteurs développant l'investissement. Il a fallu attendre la conférence de Baul en les années 90 pour forcer un peu la marche vers la démocratie. Et c'est à la suite de la conférence de la Bâle qu'il y a eu ces fameuses conférences nationales qui ont permis un peu de débloquer en Afrique centrale. Euh, on a connu le Zaïre, ce qui s'est passé avec les conférences nationales au Congo, euh, au Bénin. Et cela a permis des changements et une ouverture qui a donné un peu un ballon d'oxygène, ce qui a permis aux pays africains des années 90-2000 de reprendre un ballon et donc de poursuivre leur trajectoire démocratique. Depuis quelque temps, on a noté aussi un retour un peu sous des formes plus diffuses, en fait, euh, d'un monopartisme qui ne dit pas son nom, et d'un blocage de la démocratie, puisque la démocratie suppose l'alternance, la démocratie suppose des élections libres, transparentes et démocratiques, et elle suppose donc euh, également la participation de tous, ce qui naturellement va permettre aux investisseurs d'être rassurés sur le climat des affaires, sur la stabilité, et donc ce qui pourrait garantir des investissements à long terme. Je, je pense qu'il y a tout cela, mais aujourd'hui, avec ce vent de changement avec ce qu'on appelait le printemps arabe, qui commence d'ailleurs à souffler un peu sur le continent noir, je pense que les uns et les autres ont intérêt à, jouer le jeu dans la démocratie et à permettre, en tout cas, l'expression libre des, citoyens africains. Merci beaucoup. Monsieur Tano Oui, merci. <coughs> Alors, je pense que quand on, euh, quand, on, euh, il y a des faits qui, sont parlants. ce que l'Afrique francophone aujourd'hui représente à peu près euh, entre 19 et 20 du GDP de l'Afrique subsaharienne. Donc ça donne un peu une idée de, du poids relatif des économies de, ces pays. Et je suis d'accord avec Donald qu'il faut éviter ce, de, diviser l'Afrique en langues, mais ceci étant comme le thème l'Afrique francophone, on va, quand même rester un peu sur, sur ce chapitre. Qu'est-ce qui, caractérise euh, une partie, en grande partie euh, nos économies euh, dans des, économies de petite taille, comme je, viens de donner la, taille du, GDP en proportion. C'est également un environnement des affaires qui, comparé au reste de l'Afrique, est beaucoup moins favorable. et quand on, on, regarde le classement dans le rapport du Doing Business que nous émettons euh, des pays euh, francophones, et eh bien, on se rend compte qu'ils sont euh, en grande partie dans le bas du tableau. Et le dernier aspect, c'est avec on a des petites économies et un climat des affaires qui n'est pas le plus propice pour le secteur privé. En sus, on a une intégration régionale qui n'est pas optimale. on a des difficultés à, voyager au sein de notre région. Euh, on a des difficultés donc à, faire passer nos marchandises, euh, alors que, euh, comme il a été dit, on a une union monétaire en Afrique de, l'Ouest et en, Afrique, centrale. on a aussi un très faible taux de participation du secteur bancaire dans le développement économique. Et là encore, c'est quelque chose qui est très particulier à, notre région. Et puis, euh, en dernier point, qui est à mon avis un aspect fondamental, euh, un point sur l'infrastructure. On a des, niveaux d'infrastructure bien en deçà de ce qu'il nous faudrait pour nous développer. Et là, en fait, ça me permet de rebondir un petit peu sur au-delà même. C'est vrai que dans beaucoup de cas, on a eu, comme Jean-Louis l'a dit, euh, une stabilité politique dans notre sous-région. Ceci étant, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits euh, à cette époque, même en période de stabilité politique, qui n'ont pas été les, meilleures et qui ont des répercussions aujourd'hui sur le fait que le niveau d'infrastructure est trop faible. Euh, en Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne a une capacité énergétique équivalente à celle de l'Espagne. Et tant qu'on arrivera à ces niveaux de, capacité énergétique, on n'arrivera pas à se développer. Merci beaucoup. Alors j'aimerais euh, qu'on s'intéresse peut-être à des secteurs d'activité qui sont essentielles pour, euh, pour les populations. Commençons peut-être par l'agriculture. Et M. Billon, vous en êtes un, fin connaisseur et un spécialiste. Quelle devrait être, selon vous, en matière agricole, et vous pouvez évidemment, chacun d'entre vous, choisir éventuellement un autre secteur, les infrastructures, l'énergie. Mais commençons peut-être par l'agriculture. Les priorités que les gouvernements d'Afrique francophone et d'Afrique au, au, sens large devraient prendre pour enfin répondre aux besoins du continent. Un pays se développe quand il maîtrise son agriculture. Tous, les pays développés euh, ont un très faible pourcentage de leur population qui nourrit l'ensemble euh, du reste de la population. Euh, en Afrique, ce n'est pas le cas encore, et nous avons des agricultures qui ne sont pas compétitives. Nous sommes obligés de recourir fortement à l'importation pour des agricultures, pour des besoins primaires. Donc il faut véritablement mettre l'accent sur l'agriculture, mais ça passe aussi par des infrastructures, ça passe par la formation, de l'éducation, et, rendre euh, nos grandes filières compétitives. Hein. Euh, je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, n'est pas compétitive au point qu'il est plus euh, facile de transformer le cacao à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Asie, qu'en Côte d'Ivoire. Vous sortez la tonne de produits dérivés à 150 dollars en moyenne dans les pays développés, euh, pendant que vous la sortez à 350 dollars en Côte d'Ivoire, euh, premier producteur mondial avec le produit à votre porte. Hein. coût de facteur, euh, vous êtes obligé d'importer tout ce qui est investissement, usine et tout. donc vous n'êtes pas du tout compétitif. Hein. on doit travailler là-dessus. Je peux vous donner ces exemples-là euh, dans l'huile de palme, dans le caoutchouc, partout. Mhm. vous allez vous rendre compte que nous ne sommes véritablement pas compétitifs. Si on veut euh, arriver à, maîtriser notre agriculture, il faut qu'on s'asseye euh, et qu'on trouve des programmes de sauvegarde, de relance totale de, certaines activités et nous rendre compétitifs et autosuffisants, entre guillemets. Hein. c'est un choix et le politique n'a pas encore véritablement fait ce choix-là. En tout cas, il ne travaille pas suffisamment en osmose avec le secteur privé pour arriver euh, à rendre notre euh, économie agricole euh, avant-gardiste. Pourtant, le continent africain, pris dans son ensemble et même individuellement des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, pourraient être de véritables petites puissances agricoles nous avons des diversités climatiques euh, et une capacité euh, qui pourrait euh, nous rendre exportateurs et compétitifs. Les pays asiatiques de même climat l'ont prouvé déjà. Monsieur Kaberuka. Ah, merci. Moi, je crois que ce qu'il faut faire pour l'agriculture africaine, c'est bien connu. Eh deux éléments me paraissent vraiment critiques. primo, la dépendance de l'agriculture africaine à la pluviométrie. C'est l'élément principal. Sans régler cela et d'autres choses, on aurait du mal à suivre. Bon, il y a l'expert ici, euh, M. Akin, qui travaille avec Kofi sur euh, l'agriculture, pour nous dire. Moi, je pense qu'il a euh, réduit la dépendance à la pluviométrie et capital. deuxième élément qui me paraît important, c'est la diminution des pertes post-récolte. Parce que souvent, tout ce qui est produit en Afrique, on paye 40 à 30 à 40 donc ce n'est pas la peine, franchement, d'augmenter la production si vous allez perdre 40%. Alors ce qu'il faut faire, c'est des infrastructures sur le fonctionnement du marché, c'est bien connu. Mais revenant à la spécificité de, cet espace, euh, comme dit M. Billon, il fait un moment où, en fait, euh, la surévaluation de la monnaie CFA a causé des problèmes à l'agriculture, surtout des produits dont M. Billon connaît euh, mieux que moi. Cela a été réglé. Cela a été réglé. Mais il y a aussi un problème de euh, comment comme on dit en anglais, overcorrection, la surcorrection. Il y avait les caisses de stabilisation qui marchaient, il y avait les offices euh, qui soutenaient l'agriculture, qui ont été libéralisés en même temps que la dévaluation de la monnaie. Alors moi j'ai l'impression que ça a été vraiment une surcorrection. Il y avait des choses à corriger à l'époque, mais aujourd'hui dans cet espace il n'y a pas des institutions fortes qui existent pour soutenir l'agriculture. Alors, euh, tout en évitant de tomber dans les erreurs du passé, il faut maintenant que les États s'organisent euh, pour avoir euh, des institutions qui, soutiennent l'agriculture dans les différentes euh, formules qui sont très bien connues. dernier élément, c'est le fonctionnement des marchés régionaux. Des marchés régionaux. Aujourd'hui, vous en Éthiopie, ils ont établi une bourse, de, produits agricoles. à Bijan, il y avait une bourse régionale des valeurs. pourquoi pas une bourse de, des produits agricoles, euh, on y travaille, nous, à la banque. Et j'espère qu'avec la Côte d'Ivoire qui, euh, qui revienne, euh, on pourra le faire aussi en Afrique centrale. Merci beaucoup, Monsieur Macky Sall. Oui, je pense que nous avons là un secteur fondamental pour l'économie de nos pays. d'abord parce qu'il impacte directement la croissance, du fait d'abord de son impact sur le produit intérieur brut. Euh, l'agriculture, utilisant aussi la plus grande euh, main-d'œuvre, devrait intéresser davantage les pouvoirs publics. Mais l'agriculture africaine souffre avant tout d'un défaut d'investissement. Nous n'avons pas injecté assez d'argent pour avoir une production euh, positive, une production en tout cas à, à la hauteur de nos espérances. Il s'y ajoute que l'Afrique déjà aujourd'hui représente plus de 60% des terres arables euh, du monde, mais non cultivées, donc non valorisées. Alors, il faut des investissements pour la valorisation de ces terres. Le président Kaboruka a raison de dire tant que nous avons une agriculture pluvieuse, on ne peut pas sortir de ce cycle. Or, pour maîtriser la pluviométrie et aussi l'eau, qui est le premier facteur de l'agriculture, il faut une maîtrise de l'énergie, ce qui pose donc la problématique de l'énergie. Euh, on pourra y revenir tout à l'heure puisque l'énergie, de façon générale, doit être le moteur de la croissance africaine. Mais l'agriculture africaine aussi, c'est l'abandon des paysans, l'abandon des systèmes de culture vivrière au profit des cultures de rente qui n'ont pas été soutenues, qui n'ont pas connu de subventions du fait aussi de certaines exigences des partenaires au développement. Je crois que l'agriculture africaine doit être soutenue puisque d'abord elle nourrit énormément de monde, elle règle le problème de l'emploi en partie et il appartient au pouvoir public, aux États en tout cas, de donner à l'agriculture toute son importance euh, en modernisant aussi le système, puisque jusqu'à présent en Afrique, les gens, ils ont une agriculture, euh, j'allais dire, à la force humaine. Il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de, développement, n'est-ce pas, culturel moderne. Euh, les engrais sont produits en Afrique, mais pour enrichir d'autres terres. Donc c'est toutes ces problématiques qu'il faudrait voir, voir aussi la problématique du financement agricole. Au Sénégal, par exemple, malgré cette absence de soutien de l'État, les producteurs arrivent quand même à produire et à la fin des récoltes, ils n'ont pas de capacité pour vendre leurs récoltes. Et ça, c'est l'aspect le plus, le plus odieux, si je puis dire. Non seulement le paysan s'est débrouillé pour produire, mais il n'y a pas de campagne de commercialisation puisqu'on n'a pas pu réunir les sommes nécessaires. Et, donc, c'est toutes ces problématiques qu'il faudrait étudier. Un dernier mot sur l'énergie. Je pense que l'énergie euh, est un problème euh, sur l'ensemble du continent, avec bien sûr des, amplitudes plus fortes dans les pays non producteurs de pétrole, comme les nôtres, euh, mais il nous faut réfléchir à l'échelle africaine sur des solutions durables puisque jusque-là, ce qui est préconisé dans nos États, avec de petits États, de petites frontières, ce sont des productions thermiques euh, qui ne peuvent pas être des sources de solutions durables pour, en tout cas, nos économies. Euh, je sais que hier, le débat a été posé sur le nucléaire. C'est un sujet qui fait peur. Mais si on interroge l'histoire aussi, toutes les régions du monde qui ont connu le développement, à un moment donné, ont fait recours à cette technologie que ce soit l'Europe, l'Amérique, aujourd'hui l'Asie, euh, je pense que même l'Afrique du Sud. Il ne faudrait pas qu'on interdise de façon absolue à l'Afrique de recourir à une technologie, évidemment, si l'Afrique, à travers euh, l'Union africaine, à travers en tout cas les États qui maîtrisent la technologie et tout, peut étudier en tout cas des possibilités de développement et d'interconnexion. Parce que tant qu'on n'a pas une énergie à bon marché, on ne peut pas se développer ni s'industrialiser. Merci beaucoup. Monsieur Tano Alors, <clears throat> en fait, <clears throat> le, développement va passer de l'Afrique va passer sur sa capacité à être compétitive dans un environnement qui, est global au jour d'aujourd'hui. Si on n'arrive pas à, produire de façon compétitive, on ne va pas arriver à s'en sortir. Alors on a plusieurs facteurs qui nous, qui qui nous retardent. Et moi, j'étais allé un jour euh, rencontrer le prince de Belgique et je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, ça me fend le cœur de savoir que je viens du pays, le premier producteur de cacao au monde, et qu'on me dise que pour manger du bon chocolat, il faut venir chez vous. Et euh, j'avais essayé d'étudier quand j'étais à l'école les, raisons principales. Les raisons principales sont lesquelles C'est que vous avez peut-être une matière première, mais après vous avez tous les intrants que vous devez importer. Vous avez une capacité et des infrastructures de stockage ou des productions énergétiques qui ont un surcoût par rapport au reste du monde. Et une fois, quand bien même vous auriez tout produit, qu'est-ce qui se passe Votre marché, il est où Il est à l'étranger, il n'est même pas dans la sous-région. Donc on est en train de combiner euh, de plus en plus les difficultés pour nous d'être compétitifs. On arrivera à s'en sortir que si on arrive à favoriser l'intégration régionale, non pas simplement parce qu'on est tous des frères et qu'on est tous contents, mais parce que l'intégration régionale représente des marchés des marchés pour lesquels il est important que nous travaillions tous. Quand vous regardez même au sein de nos économies, au sein de nos gouvernements, il y a très peu de gouvernements qui ont un ministère de la coopération ou de l'intégration régionale. Et c'est dommage, parce que pour moi, la Côte d'Ivoire ne arrivera à s'en sortir que si les autres pays de la sous-région se développent. Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, le, développement des pays comme l'Espagne, le Portugal, a fait le, bénéfice de l'Allemagne et de la France, parce qu'ils ont trouvé en un marché, et ensuite du reste de l'Europe. Si l'Europe euh, essaye d'attirer de plus en plus des pays au sein de son Union, c'est pas parce qu'elle, euh, pas, pour des buts euh, un, but purement philanthropique, c'est parce qu'il y a un, un, intérêt à cela, et faire contrepoids aux autres économies mondiales. Et eh bien tant qu'on n'arrivera pas à avoir cette même logique en Afrique, en Afrique subsaharienne, ça ne marchera pas ne faut pas s'attendre à ce que cela vienne des institutions de développement. Ce n'est pas le rôle euh, euh, de, des institutions, mais c'est le rôle de nos euh, leaders de faire en sorte que nous travaillons au développement de l'Afrique, en développant nos propres marchés, en mettant en place des technologies qui sont adaptées à nos pays, tant au niveau de l'agriculture que des infrastructures, de telle manière à ce qu'on puisse être compétitif vis à -vis des autres. Merci beaucoup. Euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à trois points clés. Les infrastructures, qui sont insuffisantes, largement insuffisantes. Insuffisants également les financements privés. La plupart des bourses sont petites, éclatées. Et l'intégration régionale, dont on a, on a, déjà un petit peu parlé, sur laquelle on peut revenir, pas suffisamment opérationnel, en tout cas pas suffisamment euh, utile au jour d'aujourd'hui. Monsieur Billon Peut-être les celle qui vous paraît la plus entre les infrastructures, les financements. Enfin, cela dit, c'est tout est lié. Bon, je laisserai les bailleurs de fonds vous parler des infrastructures tout à l'heure. Hein. Euh, parce que ce sont des, programmes qui sont les leurs. Mais effectivement, nous avons besoin, pour avoir des, entreprises euh, compétitives, viables, nous avons besoin d'infrastructures de qualité. Hein. Euh, et aujourd'hui, nous ne les avons pas forcément, ou alors quand elles sont en place, elles ne sont pas entretenues et elles finissent par être dégradées, ce qui est pire. Au niveau du financement privé, ce que l'on peut regretter, en tout cas dans la zone Afrique de l'Ouest francophone aujourd'hui, euh, c'est le manque de financement long. Or, pour se développer et euh, même pour une entreprise, pour qu'elle puisse euh, être solide, il faut qu'elle repose au départ et, quand elle se renouvelle sur des, des financements longs. Nous n'avons que des financements à court terme, voire à très court terme, surtout dans un pays en crise comme la Côte d'Ivoire j'ai trouvé dans, le même métier, il s'agissait du caoutchouc, alors que nous sommes présents en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Nigeria, euh, au Ghana, un, financement à 27 ans. Hein, euh, et en Côte d'Ivoire, euh, le plus long que nous avions, c'était 5 ans. Mais 5 ans parce qu'on avait encore de, bons chiffres. Donc ça vous montre quand même simplement la perception d'un pays qui a une stabilité, qui est le Ghana, et la Côte d'Ivoire qui rentrait en crise, parce que nous étions, je vous parle de ça en, 1999, qui rentrait en crise, on n'arrivait déjà pas à obtenir des financements à long terme. Or, tout projet de développement s'inscrit dans la durée. Et lorsque vous avez un financement à court terme, c'est un pari euh, euh, sur, l'immédiat. Un financement à long terme, c'est un pari sur l'avenir. Euh, en même temps que l'on obtient des financements longs, on favorise, je dirais, la stabilité d'un pays. Merci beaucoup, Monsieur Kaberouka, le bailleur de fonds. <laughs> Trois, points. Oh, bailleur de fonds, <laughs> le petit petit. Euh, je voulais lier les deux points, infrastructure avec le financement. Parce que tellement les besoins de l'Afrique euh, pour l'infrastructure sont énormes, je ne vois pas le financement public ou bailleur de fonds important soit tel. Donc il faut lier les deux. Alors je voulais prendre l'exemple de, l'énergie. Parce qu'il a le potentiel de financement privé, il est énorme. Il est énorme. Nous travaillons avec les CFI souvent. Mais ce que les États mettent en place c'est l'environnement qui, qui le permet. Donc, c'est les entreprises euh, type euh, euh, compagnie ivoirienne d'électricité ou compagnie similaire dans ce pays-là qui sont financièrement solides. C'est l'environnement des affaires qui, qui, le permet. Et là, avec des partenaires publics privés, il y a vraiment les moyens de financer avec les capitaux privés. Et là, nous travaillons avec euh, nos collègues. Donc, je voudrais encourager le gouvernement dans l'espace euh, francophone de, créer cet environnement et euh, de créer cette framework de PPPs qui permet surtout dans l'énergie d'attirer beaucoup de, financement. Alors, deuxième point d'intégration régionale. Vous savez, on en parle depuis des années, donc on connaît tous l'importance et les principes. Mais je crois qu'on parle de l'intégration régionale avec des anciennes formules des anciennes formules. Euh, donc les barrières physiques, les barrières euh, non physiques, on les connaît. Mais je donne souvent l'exemple euh, de, de, l'espace Schengen, où, même s'il y a des difficultés aujourd'hui à cause des immigrants, où un Africain, moi, avec un visa sur l'Italie, je peux voir sur l'ensemble Schengen. Ça ne coûte pas l'argent, c'est la volonté politique. Donc non seulement dans beaucoup de nos espaces, il n'y a pas donc la liberté de, euh, de mouvement, même cette volonté politique d'installer un espace de, de, circulation pour les hommes d'affaires n'est pas là. Ah, imaginez-vous, je ne sais pas comment ça fonctionne euh, en Afrique euh, de l'Ouest, si il y a une ambassade du Togo dans un pays, disons l'Allemagne, donc si un Allemand, homme d'affaires, a un visa de cette ambassade, il pourrait circuler librement dans tout l'ensemble des francophones. Ça ne coûte pas l'argent, mais pour les hommes d'affaires, vraiment, quelque chose de très important. Mhm. Donc, intégration, oui, il faut qu'on fasse des routes, euh, qu'on lève les barrières physiques et non physiques, mais il faut aussi qu'il y ait la volonté politique qui s'ajoute. Parce que là, euh, si vous voyez en Afrique orientale, euh, donc chez moi, en Afrique de l'Est, l'intégration de, trois pays, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, dans les années 70, était plus avancée que l'Union européenne. Plus avancée dans toutes les formes. Mais aujourd'hui, il commence à zéro reconstruit reconstruire ce qui existait déjà. Donc je pense qu'il faut euh, qu'on y travaille, mais avec des formules nouvelles. Merci beaucoup, Monsieur Macky Je vous remercie. Je pense qu'il euh, il est intéressant de lier effectivement la question des infrastructures à celle du financement. Euh, mais le problème que nous avons, c'est que nous avons un besoin énorme d'infrastructures en Afrique, à tout point de vue. Euh, l'autre question qu'il faudrait se poser, c'est quelle infrastructure pour le développement Puisqu'il y a infrastructure et infrastructure. Aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle besoin plus d'autoroutes, euh, de corniches, que d'infrastructures pour l'évacuation des productions agricoles, avec un maillage national pour pouvoir justement permettre l'écoulement des productions agricoles, mais aussi la mobilité des citoyens et des marchandises. Donc il y a déjà cette nécessité de définir un ordre de priorité qui soit conséquent par rapport aux besoins réels de l'économie. Ensuite, les infrastructures, c'est aussi tous les lits de la corruption. Euh, ça peut être euh, donc euh, un panier à crabe. Il faudrait développer les infrastructures, mais au même moment, il faudrait promouvoir un climat favorable des affaires à travers d'abord une amélioration de la commande publique Puisque si nous devons en Afrique construire un kilomètre de route qui coûte dix fois plus euh, son prix en Europe ou ailleurs, il va de soi que ce choix d'infrastructure ne sera pas un choix de développement. Donc il faudrait des mesures d'accompagnement qui vont aider l'Afrique à faire des, choix d'infrastructure euh, cohérents, euh, mais également dans le cadre d'un climat des affaires amélioré, ce qui naturellement va développer d'ailleurs les partenariats publics-privés au Sénégal, il y a eu une, euh, expérience intéressante de partenariat public-privé dans le domaine de l'autoroute, actuellement en construction, et dans le domaine aussi de l'énergie. Euh, il y a des améliorations à faire, mais je crois que c'est là une des indications pour lever les financements privés, puisque le seul financement public ne, saurait jamais, en tout cas, régler la question des besoins en infrastructure euh, africaines. africaine. sur l'intégration, un mot, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu quand même des schémas assez avancés du point de vue de l'intégration. Nous avons au sein de la CDAO déjà un passeport unique, le passeport de la CDAO. Nous avons le tri, euh, le transport euh, régional inter-État, avec euh, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la CEDAO. Mais il, demeure des barrières réelles, puisque si vous prenez l'exemple du corridor entre Dakar et Bamako, un camion il subit 50 contrôles sur 1000 km. <coughs> évidemment, la corruption aussi, euh, avec les, différents barrages, fait que sur chaque transport, il faut que le chauffeur amène 200 000 francs qui, qui, va donner comme bac-chiche pendant le trajet. Donc ce sont les mesures qu'il faut prendre énergiques pour véritablement euh, créer des effets bénéfiques de notre intégration et aussi travailler à rendre plus performantes nos organismes. Et pour cela, il faut que les États soit moins impliqués dans le choix forcément des leaders de ces organismes. Je pense que, comme euh, dans certains organismes, il faudrait faire appel à des concours ou tout au moins que les États puissent proposer trois, voire quatre candidatures, parce que là aussi, le choix des hommes influe beaucoup sur le fonctionnement des institutions. Voilà ce que je, voulais dire très rapidement là-dessus. Merci. Monsieur Tano Oui, alors, je voudrais... Euh, on va passer un peu de l'agriculture à l'infrastructure et puis peut-être terminer sur le financement qui est l'un des éléments que vous avez, dont vous avez parlé. Euh, quand on parle d'agriculture, euh, euh, on, se, ramène encore à l'infrastructure. Le taux de perte des produits euh, euh, agricoles africains, c'est-à-dire euh, qui tombent et qui pourrissent ou qui ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils <coughs> n'arrivent pas à être collectés, est, relativement important. Je crois qu'il est supérieur à 25%. tant qu'on n'aura pas des infrastructures qui permettent le transport et le stockage de certains de nos produits, il va être très difficile à notre agriculture de se développer et ensuite de transformer les produits pourquoi euh, je parle et avec euh, mon collègue Donald Kaberuka, on se bat pour l'intégration régionale, c'est parce que certaines solutions ne peuvent être que régionales. Euh, on a des pays dans la sous-région qui ont 2-3 millions d'habitants. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas bâtir un coût énergétique qui soit compétitif avec un pays comme la Chine. Donc il va, et, je, ne rentre même pas dans l'option du nucléaire, mais même si on reste dans les options du charbon, de l'hydraulique, il est très difficile d'être compétitif tant que vous n'avez pas des économies d'échelle. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est euh, fondamental et ça revient toujours sur deux questions fondamentales. La première, c'est le leadership de nos dirigeants et de leur décision d'aller euh, vers l'intégration régionale. L'intégration régionale, ça nécessite des sacrifices ça nécessite que j'utilise certaines de mes ressources pour développer l'économie d'un marché euh, qui est à côté du mien de telle manière à ce qu'il s'élève et qu'il devienne un marché pour moi dans, le futur. Euh, c'est également le renforcement du rôle de nos institutions. Euh, on a des institutions de développement, des institutions qui sont censées faciliter l'intégration régionale. Et quand on regarde des fois ce qui s'y passe, c'est plus des fois des tremplins pour un avenir politique que euh, réellement un, désir fort euh, de, travailler sur le sujet qui est celui de l'institution. Donc le renforcement du rôle de ces, institutions, à mon avis, est, très important. Ensuite, bon, quand on arrive à, se demander pourquoi, euh, comme Jean-Louis l'a dit, on est dans une région où on a des dépôts à court terme, qui sont forts, euh, une, certaines des régions, par exemple, de la CEMAC, dans laquelle il y a une surliquidité, notamment à cause des ressources énormes de la Guinée équatoriale, pourtant, on n'arrive pas à trouver des, ressources à, long terme. Pourquoi Parce qu'il y a des instruments financiers qui ne sont pas en place, il y a un système de pension euh, qui ne permet pas non plus de voir des prévisions à, long terme. Et euh, en dernier élément, euh, et ça, ça affecte le financement des infrastructures et des entreprises à long terme, qui est la perception et la vision à long terme des, marchés dans lesquels on investit. Si le secteur privé, une chose qu'il n'aime pas, euh, il peut prendre certains risques commerciaux, mais la non-visibilité à moyen et long terme, c'est quelque chose que l'investisseur n'aime pas. Et quand il a un choix entre investir en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Asie ou en Afrique, euh, s'il n'a pas de visibilité à moyen et long terme, il, va, il va ailleurs. Malgré le fait que le retour sur investissement sur le continent est excellent. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de la Société financière internationale, l'Afrique a une rentabilité presque équivalente à la première région qui est pour nous l'Amérique latine. Donc nous sommes dans une région pour laquelle nous, nous faisons de, bons, de bonnes affaires et avons de, bons bénéfices. Alors, le dernier aspect, je pense, euh, au niveau de l'agriculture que je voulais, euh, c'est de, parler également du renforcement des capacités euh, et de permettre à nos, planteurs aussi d'avoir accès à un certain un minimum d'éducation qui leur permette d'améliorer leurs techniques euh, de, production. Et il ne faut pas sous-estimer ce facteur. Je suis allé, dans le cadre de mes fonctions en, Inde, voir un de nos clients qui fait euh, des systèmes d'irrigation au goutte à goutte, euh, qui intègre à la fois l'irrigation au goutte à goutte et l'utilisation d'engrais. Donc vous avez de l'eau qui est pompée, euh, par un système d'irrigation et qui est rejoint par euh, de, euh, l'utilisation des engrais qui est donc déposé au goutte à goutte. ça a permis, dans certains cas, de doubler le rendement des planteurs. Alors, quand vous avez ce type de, possibilités, ne pas les mettre en place, c'est dommage. J'ai discuté avec un producteur dans le, domaine du cacao qui a expliqué que, par exemple, faire de l'élagage euh, de nos plants de cacao euh, en Côte d'Ivoire permettrait d'accroître les rendements euh, de l'ordre entre 15 et 20 Simple technique d'élagage. On ne parle pas vraiment de techniques extraordinaires. Donc quelque part aussi, assimiler et encadrer nos, nos planteurs pour améliorer leurs techniques de production me paraît important. Et le dernier élément, et ça encore une fois, euh, bon, je fais partie de, ce lot-là, c'est que le système bancaire euh, dans notre sous-région ne, joue pas son rôle de financement de l'économie. Euh, pourquoi Parce qu'ils ben, ont des dépôts qu'ils rémunèrent très peu, et ensuite ils ont nos États qui empruntent à des taux qui leur donnent un poussin tel qu'ils empruntent pratiquement sans risque. Donc à partir de ce fait, pourquoi prendre le risque de, prêter à, la CIFCA, qui pourtant euh, est l'une euh, des, plus belles entreprises, je pense, dans, l'Afrique de l'Ouest Et ça, ce n'est pas, normal. Donc il faut également l'intervention, je pense, euh, de nos leaders, de telle manière à pousser le secteur bancaire, un, à plus de concurrence, deux, à leur faire jouer un rôle dans le développement de nos économies. Merci. La, comparaison avec l'Asie est-elle pertinente euh, à propos de l'Afrique quand on prend par exemple des pays comme euh, le Vietnam ou la Corée du Sud qui avaient des niveaux de développement quasi similaires, qui ont eu des régimes euh, aussi autoritaires on s'aperçoit que le chemin qui a été parcouru depuis dans ces pays-là est allé beaucoup plus loin. Monsieur Billon moi, j'aime bien cet exemple parce que je le donne souvent hein, par rapport à la, Côte d'Ivoire. Il faut savoir que jusqu'en 1980, euh, on était en avance sur ces pays, hein. euh, nous. Et puis, euh, pour diverses raisons qu'on a déjà évoquées, on a fait machine arrière. Mais il y a plus d'osmose entre le, monde politique et le monde économique dans les pays asiatiques que ce soit Singapour, que ce soit euh, la Corée du Sud, aujourd'hui le Vietnam, le Cambodge ou, la Malaisie, euh, ils, travaillent véritablement ensemble pour améliorer leur développement économique. Et toutes les questions de compétitivité sont constamment euh, sur la table. je vais vous donner un exemple. La Côte d'Ivoire est un gros producteur d'ananas. Et nous avions, jusqu'au milieu des années 80, euh, la deuxième usine de transformation d'ananas euh, en Côte d'Ivoire. Nous étions deuxième derrière Hawaï, donc les États-Unis. La Thaïlande est un pays qui produit de l'ananas aussi et qui est venu visiter euh, la Côte d'Ivoire et qui est reparti. L'équipe est repartie chez, chez, elle, en Thaïlande, et ils se sont mis en deçà de tous les critères ivoiriens de, fiscalité et tout ça. Et en trois ans, euh, notre usine a disparu. Hein. Euh, nous étions, quand je vous parle de, cette usine, euh, elle transformait, elle déclinait l'ananas en 15 produits différents, entre le jus, l'ananas en rondelles, elle, vendait même des brevets. vous, avez certainement vu dans des boîtes d'ananas un, ananas avec un creux au milieu, c'était de la salsi en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a pas su répondre aux besoins de compétitivité que lui demandait aujourd'hui l'économie globale. Euh, donc, ainsi de suite, nous avons vu un certain nombre euh, d'entreprises disparaître. On avait des usines de montage automobile, usines de montage électronique, euh, téléviseurs et, au début de l'informatique. on avait une des premières entreprises maritimes du continent avec les premiers équipages entièrement ivoiriens hein, et tout ça a disparu mais c'était la question de compétitivité. Alors, euh, oui, on peut donner un exemple entre ces pays-là et les nôtres, d'autant que quand je vous ai donné l'exemple du cacao, euh, eux sont aujourd'hui compétitifs dans la transformation du cacao, alors qu'ils en produisent moins que nous. Hein. Euh, et pareil pour d'autres produits. Monsieur Kaberouka Merci. vous savez, on a dit beaucoup de choses sur cette comparaison Afrique et Asie. Moi, quand j'étais à Bijan, euh, quand je suis arrivé la première fois, ce qui m'avait frappé toujours, sur le niveau de la consommation du riz vietnamien ou thaïlandais, alors que l'Afrique de l'Ouest est capable de produire du riz. Mais il y avait donc des facteurs monétaires et autres qui, euh, qui faisaient que donc les consommations, le consommateur ouest-africain finançait l'agriculture vietnamienne. Mais là, il y avait donc des, leçons à tirer, ça a été fait. Maintenant, pourquoi l'Asie a fait des progrès euh, que l'Afrique n'a pas fait Il y a tellement de théories là-dessus et ai fait. Mais voyez-vous, euh, récemment, pendant le sommet du G20 euh, à Séoul, on a sorti ce qu'on appelle le consensus de Séoul. Ce qui signifie que euh, si le chemin de développement a tellement de routes à suivre, l'Indonésien, le, Brésil, la Corée du Sud, il y a tellement d'expériences aujourd'hui sur lesquelles on peut tirer des leçons. Maintenant, ce qui a marché en Asie, qui n'a pas marché en Afrique, beaucoup d'experts disent que c'est le rôle, la nature de l'État. Euh, donc on peut disserter là-dessus euh, pendant des semaines, euh, je ne vais pas le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comparer l'Afrique d'aujourd'hui, ce qu'il a été, ce qu'il est capable d'être. Comparer la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'il y a 20 ans. Ce n'est même pas la peine de comparer avec le Vietnam ou la Corée du Sud. La Côte d'Ivoire vient de perdre pratiquement deux décennies dans un combat politique. comprenez que ce n'est maintenant une comparaison entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. C'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'il y a 20 ans. Prenez un pays voisin ici de l'Afrique du Sud au Nord, qui, lui, il y a 20 ans, il était même en avance si c'était un pays euh, asiatique ou brésilien. Il vient de perdre quasiment deux décennies dans un combat politique euh, qui a coûté cher. Donc moi, je crois qu'au lieu de se fixer euh, ce schéma, est-ce qu'on peut répliquer le modèle du Singapour, de la Corée du Sud C'est de bonnes leçons. Mais sur le continent africain lui-même, il y a des excellentes euh, expériences, et bonnes et mauvaises. Et je compare toujours euh, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, le pays de, de Gomez. Le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, c'était le même pays avant l'indépendance. Le même pays, le même combat euh, de l'indépendance. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, excusez-moi Paolo, c'est pratiquement un état en faillite, mais il a tout là-bas. Et le Cap-Vert, il vient de passer d'un État pauvre à un État de moyen revenu. On met chez nous, là-bas, mondiale, on vient donc de monter le Cap Vert. Pourquoi Au Cap Vert, il n'y a rien. Même l'eau, il, doit faire la désalinisation. Et le Cap Vert. Je dis souvent, quand vous y arrivez, c'est comme aller sur la Lune. Il n'y a rien, il y a le sable et tout. Mais là, le niveau de vie du Cap Vert est monté euh, au niveau des pays euh, des moyens revenus. au Guinée-Bissau, c'est l'inverse. Alors pourquoi Il y a une seule explication. Merci, Monsieur Macky Sall. Très bien. Je crois que, prenant le relais du président Kabiruka, l'explication, c'est que c'est la bonne gouvernance qui a été érigée en modèle au Cap-Vert. Euh, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits depuis maintenant bientôt une décennie sur euh, le climat des affaires au Cap-Vert. Et pour en revenir au sujet, je pense que c'est vrai que l'Asie a fait un bond spectaculaire. Euh, aux années 60, au début des indépendances, euh, beaucoup de pays africains étaient en avance sur la plupart des tigres asiatiques. Et par la suite, bien entendu, l'Afrique avec ses, différentes, euh, ses différents chapitres des années 60, des années 70, avec les coups d'État qui ont aussi beaucoup déstabilisé le continent, je pense que l'Afrique a dormi un peu sur ses lauriers. Euh, donc, euh, la comparaison, elle peut être faite, mais comme euh, l'a dit aussi Kaburuka, je pense qu'on peut comparer déjà nos pays entre eux et comprendre que l'Afrique de 2011 pourrait évoluer très favorablement vers 2022, 2025, vers un continent en pleine croissance, un continent qui va compter dans le commerce mondial, qui va compter dans les échanges et qui véritablement sera un continent en développement. Et pour cela, je pense qu'il y a une question fondamentale autour de laquelle on tourne. Il faudrait euh, améliorer les gouvernances dans nos pays. C'est la clé du système. Puisque tant que nous n'avons pas des systèmes politiques performants, l'économie ne pourra pas suivre. Donc il faudrait aider l'Afrique à, avancer dans, cette gouvernance, dans les transitions, dans les élections libres et transparentes, et surtout dans, dans la limitation aussi des mandats, de sorte que euh, progressivement, il y aura des changements de, génération à la tête des États, euh, sachant aussi la durée du temps, celui qui aura l'opportunité de diriger fera tout pour que dans son intervalle de temps, qu'il puisse faire avancer son pays. Je pense que c'est la clé du système, il faut des institutions fortes, il faut une démocratisation, il faut améliorer la gouvernance, c'est ça la clé. L'Afrique a la main-d'œuvre, elle a les ressources naturelles, elle a également les intellectuels, quoi qu'on dise. Donc euh, il faut l'aider à développer la gouvernance. En ce moment, les financements seront là et je pense que les conditions seront réunies pour le décollage économique de notre continent. Merci. Monsieur Tano alors, Singapour a pris son indépendance en même temps que le Nigeria. Et au moment où Singapour a pris son indépendance, euh, si on devait mettre les paris sur le pays qui allait avoir la plus forte croissance ou le meilleur développement, euh, je ne sais pas combien de personnes dans cette salle-là auraient gagné leur, leur pari. Vous regardez aussi ces dernières années l'évolution qu'il y a eu et la réduction de la pauvreté dans des pays comme euh, la Chine. Et vous regardez même en proportion la réduction de la pauvreté de la Chine par rapport à la même période à l'Inde. Et vous vous rendez compte que euh, la notion d'une certaine... Il il y, a, deux éléments qui sont importants. Un, euh, la gouvernance, quand on regarde Singapour, il est clair, et, en prenant même l'exemple du Cap Vert, il est clair que sans bonne gouvernance, il est très difficile de se développer. Euh, quelles que soient euh, les ressources euh, d'un pays. Et on n'a pas besoin de s'arrêter sur l'Afrique, mais on peut aller même en Amérique latine. On regarde certains pays, quand on regarde les ressources qui, sont, qu'ont ces pays, quand on regarde leur gestion, et on se rend compte qu'une mauvaise gestion ne permet pas un bon développement de ces ressources. Donc, il y a cela. Mais, et sans être critique ou en voulant lancer un débat, on peut regarder aussi à quel niveau, dans certains cas, certains régimes plus ou moins autoritaires ont permis, quand la direction est bonne, de lancer des économies sur une voie qui a permis à long terme un meilleur développement. Il y a eu certains cas en Amérique latine, il y a eu des cas en Asie. Donc il ne s'agit pas non plus que les gens pensent ou que je, préconise que les dictatures sont nées. Pas du tout, bien au contraire. Ceci étant, il est très important qu'au niveau du leadership dans notre sous-région, la bonne gouvernance soit prônée et qu'elle soit prônée de façon euh, euh, très rigoureuse. Sans cela, on n'arrivera pas à, se, développer, quelles que soient euh, les ressources que l'on a. Mais ne je n'ai pas compris ce qu'a dit Thierry sur les régimes autoritaires. Parce que moi, j'habite à Tunis, donc euh, je pense que les Tunisiens du, peuvent dire quelque chose. je, n'ai pas, encore une fois, je, précise <laughs> que le but n'était pas de dire qu'il faut un régime autoritaire, mais par contre, il faut de l'autorité dans la bonne gouvernance. Que l'autoritarisme n'a pas toujours empêché la bonne gouvernance, notamment en Asie, dans certains pays d'Asie. Enfin, c'est à double tranchant. Euh, j'aimerais que nous concluions maintenant ce débat par un mot de chacun d'entre vous sur euh, votre vision de l'avenir de l'Afrique francophone et qu'on laisse un petit peu de temps euh, à l'issue de vos conclusions sur les questions qui peuvent émaner du public. Monsieur Billon Oui. il y a juste un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'éducation et la formation on parlait de la comparaison tout à l'heure, c'est ce qui m'intéressait dans la comparaison avec l'Asie, c'est par exemple le nombre d'universités, etc. Monsieur Billon Bon, c'est très simple. Hein. Euh, quand j'ai visité la Corée du Sud, euh, ils ont presque une centaine d'universités et la Côte d'Ivoire euh, a la même université depuis le début des années 70. Hein. Donc, très clairement, une, université construite pour 6 000 étudiants, aujourd'hui on reçoit 70 000 et un étudiant qui est à Odiéné, donc à 900 km d'Abidjan, hein, pour avoir une éducation supérieure doit se rendre à Abidjan. Ça ne peut pas fonctionner. Donc forcément, il faut qu'on améliore notre système éducatif. Et c'est le plus gros chantier que nous avons, parce que c'est celui qui assure hein, la formation de ceux qui devront assurer la pérennité hein, et la gestion des entreprises de demain. Donc c'est important. Euh, maintenant, sur, l'avenir de l'Afrique euh, francophone, euh, c'est le même que l'ensemble de, l'Afrique. On ne peut pas se soustraire à, cela. Moi, je suis très confiant en ce qui concerne notre zone africaine. comme a dit M. Kaberuka, Monsieur M. Macky le printemps arabe est en train de souffler sur nos pays et nous devons aller vers plus de démocratie pour pouvoir programmer et assumer notre développement futur. Euh, les, grands défis seront euh, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de l'eau, euh, s'attaquer aux problématiques de changement climatique, hein, réduire la pauvreté et bien sûr un, un sujet peut-être plus politique qui est la sécurité au niveau du continent. Nous avons une nouvelle donne qui intervient avec euh, du terrorisme à grande échelle hein, sur le continent africain. Et là, euh, si on veut assurer notre stabilité, notre développement, il faut qu'on sache euh, aussi combiner sécurité et développement. Donc ça, ce sont les, sujets d'avenir et l'Afrique ne peut pas se soustraire à ça, hein, les problèmes d'environnement. nous devons nous préparer à un développement certain pour être la future zone des enjeux économiques mondiaux. Monsieur Kéberouka. Bon, merci. Euh, oh, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui euh, parce qu'il est sensible ou compliqué. C'est la gestion de, l'attachement de la zone à l'euro. donc, euh, comment gérer cette relation de façon qui, maximise les, avantages et minimise les inconvénients. Mais on peut en parler un autre jour, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, trois éléments clés pour moi pour la zone et pour l'Afrique en général, primo, éviter les revers. Parce que tous les pays euh, peuvent faire des progrès, mais comme on a vu dans le cas du Zimbabwe, de la Côte d'Ivoire, et puis brusquement, il y, a, il y a quelque chose qui arrive et puis le pays perd une décennie, deux décennies. Donc il faut que les progrès faits soient consistants dans le temps. Premier élément. Deuxième élément, euh, je crois que ce qu'il faut euh, euh, interpréter la gouvernance euh, de façon intelligente. Comme dit Thierry, on ne va pas copier les modèles démocratiques euh, de la Scandinavie, mais les Africains demandent de mieux être gouvernés aujourd'hui. Ils ont accès à tout, surtout la jeunesse. Ils ont des aspirations, il faut les respecter. Et ce n'est pas la même chose comme importer modèle démocratique, mais il faut donner les chances à nos populations d'être mieux gouvernées. Et, cela n'est pas la même chose comme des élections, parce qu'il y a des élections qui conduisent aux crises. Donc je pense qu'on a trop confondu élection et démocratie. Et moi, je parle beaucoup ici des institutions fortes qui respectent les aspirations du peuple africain. Et troisième élément, l'intégration. Donc, ce n'est pas comme une fétiche, mais voyez-vous tous ces pays qu'on a cités, la Chine est une fédération, je pense, le, le Brésil une fédération, l'Inde une fédération, donc l'espace économique qui permet les décisions, la diversité et de s'exprimer. Donc il faut qu'on avance plus rapidement euh, dans cette intégration régionale entre des régions, puisqu'on a fait euh, depuis euh, des années. Et j'insiste beaucoup sur l'intégration entre les pays francophones et leurs voisins. Parce que là, en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui est le montée de la région. Donc il faut que cette intégration soit effective entre les pays de l'espace francophone, mais aussi avec leurs voisins, et euh, dans toutes les régions du, continent. Voilà. Monsieur Macky Sall Oui, euh, merci beaucoup. Euh, je pense que nous devons être optimistes pour l'avenir de l'Afrique. C'est extrêmement important que nous ayons une vision positive de l'avenir, puisque sinon nous serons toujours dans, sous l'influence de l'afro-pessimisme, heureusement d'ailleurs qui, qui perd du terrain. Euh, donc avoir une vision positive de l'avenir, c'est croire en nos capacités en tant qu'Africains à redresser la situation et à tirer avantage des, facteurs euh, dont l'Afrique peut se prévaloir. D'abord, c'est sa population jeune euh, qu'il faudrait former. Et former, ça veut dire qu'il faut non seulement enseigner, mais il faut également donner la formation professionnelle. Puisque nous avons dans la plupart de nos universités, si je prends l'exemple de l'université de Dakar, qui fut 18e université française aux années 60, aujourd'hui qui a la 3300e place des universités mondiales. Vous voyez, vous le recul. 18e université française en 1958-60. Euh, il faudrait euh, améliorer les curricula, c'est-à-dire les, modules de formation, nous avons beaucoup trop de, littéraires euh, dans nos universités. Sans adéquation, la littérature, elle est fondamentale. Je ne suis pas contre, hein. euh, mais il faudrait quand même qu'on améliore. On ne peut pas avoir dans une université une faculté de lettres à elle seule qui fait 50 000 étudiants qui, qui vont faire des enseignements généraux et qui, après, seront sur le marché de l'emploi sans qualification aucune. Donc, l'éducation, la formation, la santé, ce sont des secteurs transversaux sur lesquels l'Afrique peut travailler ensemble à l'échelle du continent, avec euh, évidemment des amplitudes plus fortes à l'échelle des organismes régionaux. Mais il faut également attaquer la question de la maîtrise de l'eau, la question de l'énergie. Je crois que c'est des questions aussi transversales et des infrastructures euh, qui vont aider le développement de l'Afrique. Mais le tout, on revient au point de départ, ne peut être fait sans une gouvernance. Or, la gouvernance, c'est aussi une représentation légitime des populations par, une élite, par, des pouvoirs publics. Et le seul mode connu jusque-là, ce sont les élections. Donc on ne peut pas non plus évacuer la question des élections. Euh, c'est le seul procédé qui permet, sauf si nous sommes dans des monarchies. Hein. Or, je pense que notre aspiration, c'est la démocratie, c'est la République, donc le seul mode de représentation, ce sont les élections. Il faut qu'elles soient transparentes, démocratiques, pour que les pouvoirs issus de ces élections soient des pouvoirs qui ont la capacité justement de gouverner, qui ont l'autorité pour gouverner, mais dans le sens euh, des intérêts des populations. Merci beaucoup, Monsieur Tano. Alors, moi, quand il s'agit de ma propre personne, je tends à être quelqu'un de très pessimiste. Euh, donc, euh, euh, vous savez, il y a différentes théories, le maximin, le maximax. Euh, moi, c'est en général, en ce qui me concerne, je regarde, les prends des décisions par rapport au, risque maximum. Par contre, quand il s'agit de l'Afrique, je suis, euh, c'est l'inverse. Je suis très optimiste. D'abord, un, j'y travaille, et si je ne suis pas optimiste, je pense que je vais me taper la tête contre les murs. Donc, j'ai pris la décision pour ma propre santé d'être optimiste. Mais j'ai plusieurs raisons, plusieurs raisons aussi de l'être d'une façon générale. Quand on regarde les biens à satisfaire sur ce continent euh, au jour d'aujourd'hui et dans les années à venir, ils sont énormes. Énormes et donc, si vous voulez, la capacité d'élever de réduire la pauvreté, ça se traduire de façon considérable par une croissance économique, elle est, elle est inéluctable. Euh, ensuite, on reste un continent qui regorge euh, de ressources naturelles. Et par rapport à cela, il va falloir à un moment qu'elles puissent être utilisées. Quand elles vont être utilisées avec de la bonne gouvernance, elles vont produire des résultats. Il y a une opportunité grandiose aussi avec la réduction de la dette euh, dont ont bénéficié la plupart de ces États. Si cette réduction de dette se traduit par des investissements productifs ou qui vont permettre à nos économies de se développer, il y a là euh, une opportunité euh, très grande. Mais je voudrais conclure quand même sur une chose. Parce que très souvent, euh, on a ce sentiment euh, en, Afrique euh, et dans notre sous-région de dire, bon, oui, on va se sentir, mais il faut que les autres nous aident. Alors moi, moi je, suis, je viens d'une toute autre école. et je vais être très clair. Monsieur Obama, Monsieur Sarkozy, ils ont été élus pour défendre les intérêts des Américains et des Français. S'ils font, ils nous aident dans notre développement, dans certains, par rapport dans certains cas, l'immigration dans ces pays, mais le jour où ils auront à faire un choix entre les Américains ou les Français et euh, les Africains, ils feront le choix pour lequel ils ont été élus. Donc l'Afrique ne se développera, la Côte d'Ivoire ne se développera que si nous-mêmes, Africains, on prend en charge notre destin. Et, et sans cela, je veux dire, toujours compter sur les autres, les institutions sont là pour nous soutenir mais la décision et les décisions de développement sont les nôtres. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on prenne de plus en plus en considération et que nos leaders prennent en considération. Merci beaucoup. On a un petit peu empiété euh, sur le temps. Y a-t-il des questions euh, pour nos invités Oui, monsieur est-ce qu'il y a des micros Oui, voilà, on va vous donner un micro. si vous pouvez vous présenter rapidement. Je m'appelle Thomas Schinn, euh, je suis le correspondant euh, pour l'Afrique un grand quotidien allemand qui s'appelle Frankfurter Allgemeine. Juste une question brève pour M. Billon, si vous permettez. Hum, est-ce que le climat économique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va s'améliorer avec le nouveau gouvernement que vous avez <laughs> J'espère que oui, et, je pense qu'il va changer. Hein. Nous étions euh, sous un régime qui avait connu de, de grosses dérives, hein, et aujourd'hui nous avons un président qui a la compétence, l'expérience euh, et le défi pour euh, ramener en Côte d'Ivoire un environnement favorable aux affaires. Hein. et nous devons le rendre encore plus favorable parce que nous avons pris beaucoup plus, trop de retard ces 15, voire ces 20 dernières années. Hein. Il faut rendre la Côte d'Ivoire attractive et la rendre attractive pas seulement par rapport à la sous-région ouest-africaine, mais euh, même plus attractive euh, que certains pays d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine. Et elle a ce potentiel-là. On en a besoin pour repartir parce qu'une vraie stabilité politique passera par une croissance économique. Si on connaît une croissance économique, euh, ce sera difficile euh, de mobiliser des jeunes euh, pour faire la guerre et plus facile pour faire la paix. Merci. Une question ici, de, au premier rang. Je fais dans l'ordre de, demande. Monsieur qui est debout, Et après, on viendra vers vous, monsieur. Oui, merci. Jérôme Milène, président directeur général de CAC. C'est une structure en conseil en stratégie en audit. Euh, c'est pas une question, je dirais, c'est un vœu et une foi. Moi, je crois que l'Afrique francophone normalement a besoin d'un ajustement culturel, je dirais. On est encore dans une perspective de rente. On a une rente au niveau du management, on a parlé de la gouvernance, on a une rente au niveau de l'agriculture, et si nos paysans ne font plus l'effort qu'ils avaient fait dans les années 60 jusqu'à 80, c'est parce qu'il n'y a plus de corrélation entre l'effort de production et le revenu qu'ils tirent de là. Moi, je crois que pour nos gouvernants de demain, il faudrait que la jeunesse puisse avoir cette culture de l'effort du travail et de la contrepartie de cet effort qui est la rémunération. Si on ne fait pas ce lien-là, et si on reste dans la rente pour la rente, on aura toujours les problèmes qu'on a. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur, dernière question, voilà. Je craque. University of Washington and I'm a young global leader. Uh, many of you spoke about good governance as being the critical link uh, to accelerate sustainable development across Francophone Africa. But one area of good governance uh, that's very difficult for uh, Francophone Africa is budget, government budget transparency. And it's been proven quite systematically with statistical data that if you have uh, open government budgets, transparent uh, government budgets, that leads to increasing uh, foreign direct investment, higher credit ratings, better fiscal discipline. At the same time, many French-speaking countries have said that, that historically they can't change their policies and practices around budget transparency. So I'm just wondering can we get some progress on this front? Because it really could help the region grow in the way it should. Qui veut répondre let, me, let me respond in English. Okay, so <clears throat> since you have the question. Look, at the end of the day, this is, you know, it's, it's a question of leadership and governance. This is, you know, who's going to, it's, it's, it's a decision from a government to be, to be, to be transparent about, you know, uh, how its budget is being allocated and how the spending is, is made. There's more and more some requirements of transparency even from the donors community, which is, you know, for example, posting uh, in a school the budget that has been allocated by the government on paper to this school so that parents could come and visit the school and see exactly how much, in theory, the school is supposed to receive from the government. So I, I mean, there's, uh, again, it comes back to who has to do this. So if you ask the question is, can we make some progress? Well, I hope that, you know, what's happening in North Africa and, you know, that people would have a much better indication of the, the weight they carry when they cast a vote uh, in order to elect people that indeed would implement this kind of transparency in the way we're managing public resources. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à ce débat. Je suis désolé, on est obligé de, clore, il est midi. Et puis, bonne suite de World Economic Forum. Merci.